მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი საყვარელი ჟაკარდის ორნამენტი. აი ნახეთ. აი ეს მოვქსოვე ყოველგვარის ქემის გარეშე. ასე თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენს ფანტაზიას მისცეთ თავისუფლება ქსოვის დროს და თქვენი ფანტაზიით მოგსოვოთ. ჩაურთოთ სხვადასხვა ფერები, სადაც გინდათ, როგორც გინდათ, უნდაც დაიცავით სიმეტრია, სიმეტრიულობა, ითვალეთ თვლები და ერთი და იგივე რაოდენობის რიგის, ერთი და იგივე რაოდენობის თვლების მერე ჩაურთეთ ხოლმე ის ფერი, რომელიც გნებავთ, რომ აი ესე ალამაზებდეს თქვენს ნაკსოვს. როგორი ქსოვება ჟაკარდის ორნამენტი. მე ამ საკითხზე ჟაკარდის თემაზე ერთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი უკვე და ეს არის მეორე ვიდეო. აა ვისაც მოგეწონებათ აი ეს ორნამენტი, აი ესეთი გაწყობით ფერების, ძაფების გაწყობით. შეგიძლიათ აი ესე ვინახეთ, ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს. აა რომელ რიგში რამდენი თვალის მერე არის ჩართული ესა თუ ის ფერი. თქვენ შეგიძლიათ სხვა ფერები ჩართოთ. ეხლა კი შეგახსენებთ თუ როგორ იქსოვება თვითონ ჟაკარდის ორნამენტი. აი ნახეთ. აა აქ შემიძლია ეს აი ეს ფერი აი ეს ამ ფერით დავიწყო. აი ეს. ეხლა აქ როგორ უნდა გავაგრძელო მე? აქ მე შემიძლია, ესე იგი, ნახეთ, აი ეს პორტოხლის ფერი, ძაფი, ორნამენტი მოდის, მოდის, აი ესეთნაირად пирамиდის пирамиდის ფორმით მოდის, მოდის და აი აქ მოვუყრი თავს, აი ამ წერვალში. ხა როგორ კეთდება ეს? აი ნახეთ, მივედი აქ, ხო? ეხლა ჩავურთავ აი ამ ფერს. ოღონდაც ისე, რომ აი ნახეთ, ოღონდაც ისე, რომ აი ამ ლურჯ ფერზე ზემოდან ზემოდან გადავატაროთ, აი ზემოდან. რომ ერთმანეთს გადაებას ნახწოვი. თვალი, თვალი თვალზე. აი ესე. ნახეთ, აი ესეთნაირად მოიქსოვა. შემდეგ შემდეგ ეხლა ისევ ეს ლურჯი ფერი მჭirdება. ერთადერთი სირთულე, რაც ახლავს თან ჟაკარდის ორნამენტით ქსოვას, ეს არის ის, რომ აი ბევრი ძაფებია. კონკრეტულად, აი ნახეთ, ბევრი ძაფებია და აი ამათი მოწესრიგება, იმიტომ რომ ქსოვის დროს იხლართება ერთმანეთში ეს ძაფები. აი აქაც ეხლა ეხლა ეს მჭirdება ეს ზაფი ამას გადმოვატარებ აი ამ ფორტოხლის ფერ ზაფზე ისე რომ გადაჯვარედინება მოხდეს რომ გადაებას კარგად ერთმანეთს თვლები და არ იყოს სივრცე შუაში შემდეგ ვქცევ ეხლა აი ამას ხო ეხლა ნახეთ მივედი აი ამ ყვითელ ზაფთან ეხლა მოძრაობა თქვენ თვითონვე ხვდებით რომ აი აქედან ასე ხვდებით ასე ხდება, ხო? აი რაღაც ზევით უნდა გაიშალოს. ამიტომ ეხლა მჭირდება მე ყვითელი ძაფი. ყვითელი ძაფი, ხო? როგორ ჩავურთავ ამ ყვითელ ძაფს? ეს ყვითელი ძაფი აი აქ უნდა მოვქსოვო, აი ამაზე და ეს გაგრძელება იქნება აი აქ. აი ამ ზოლის. ხო ნახეთ, აი აქაც უნდა გადავატარო ამ ლურჯ ძაფზე. აი ესე გადავაჯვარედინო, აი ესე, ხედავთ? აი ესი უნდა მოხდეს გადაჯვარედინება და ვქსოვ ასეთნაირად ყვითელ თვალს ა რა შეიძლება ახლა ამას ამას მოვქსოვ ლურჯად უკაცრავად დენი გამოვიშთო აი ესე აქაც მოხდება თვლები, ისა ძაფების აი ესეთი გადაჯვარედინება და ხსოვ ლურჯ თვალს. შემდეგ თვალსაც მოვხსოვ ლურჯად, კიდევ მოვხსოვ ლურჯად. ესე იგი, ხომ ხდებით, არავითარი схემა არ მჭირდება. მე თვითონ ვიგონებ. ხომ გესმით? მე თვითონ ვიგონებ აი ამ ორნამენტს. თქვენ შეგიძლიათ ასეთნაირად ძალიან თავისუფლად მოიგონოთ ქსოვის დროს ჩაურთოთ თქვენებურად, თქვენი ფანტაზიით რაფერიც გნებავთ და სასწაული ხდება ისეთი ლამაზი ნაკსოვი გამოდის. ყოველთვის თითქმის ყოველთვის სასწაული ლამაზიცი და ორიგინალური ორნამენტი გამოდის ჟაკარდით. შემდეგ მოведით ახლა აქ. აი რაც აი აქ მოგხსოვეთ, იგივე უნდა მოგხსოვოთ აქ. აა ლურჯი და სტაფილოსფერი. სტაფილოსფერი სად არის? აი აქ არის სტაფილოსფერი, გადმოვატაროთ ესე. და ერთი რამე გაითვალისწინეთ კიდევ რომ ნაქსოვი არ მოჭიმოს აი ამ გადმოტარებულმა ძაფმა. გადმოტარებულმა ძაფებმა არ მოჭიმოს ნაქსოვი. ცოტა არ იყოს მე ცოტა მომეჭიმა მეტყობა მოვადუმე მოვადუნე ქსოვის დროს ყურადღება აა შემდეგ ეხლა ისევ ლურჯი მჭირდება ხლა ყვითელი ყვითელი აი ნახეთ გადმოვატარებ ყვითელს და მოვქსოვ აქ ეხლა ლურჯი მაგრამ ამასობაში ეხლა ძაფები აიხლართა ну მე ვჩქარობ იმიტომ რომ თქვენ უნდა გაჩვენოთ და ქსოვის დროს თანდათანობით აი გაასწორეთ ხოლმე ეს ძაფები თორე მე ისე აიხლართება რომ დაიკარგებით აი ესე ესე ნახეთ აი ესე გამოვიდა და ეხლა ლურჯი ა ლურჯი მჭirdება ეხლა ეხლა პორტოხლისფერი ეხლა ისე ლურჯი. აი ნახეთ. შეგიძლიათ მოგზაუროთ წინდები, ჟაკეტები, რაღაც აი ხევსურულ ხევსურულ ქსოვას გასხონგეს, ვეთ ხევსურებს ხომ უყვართ აი ესეთი წინდების მოქსოვა. ხომ გეცნობათ? აჰა. ჯერერთი რომ თბილი გამოდის ნაქსოვი. თბილი წინდები გამოვა, ძალიან თბილი. და მეორე მხრივ ძალიან ლამაზი და ორიგინალური თქვენი ფანტაზიით მოქსოვილი წარმოიდგინეთ როგორი ორიგინალური იქნება ერთი და განუმეორებელი აი ხა მე ამას ვხსოვ კიდევ შეგახსენებთ სულ ჩემი ყი აი აქ გამომრჩა აი აქ გამომრჩა ერთი ნახეთ აი რა ხდება აი ერთ შეცდომას ხედავთ რა შედეგი მოყვება და დაირღვა დაირღვა სქემა აქ ჩავსვი მაგრამ აი აქ უკვე გამომრჩა. ხვდებით ხომ? აი ამიტომ აი ეს შეცდომაც აუცილებელი იყო ალბათ რომ მომხდარიყო, იმიტომ რომ თქვენთვის მეჩვენებინა თვალნათლივ რა შეიძლება მოყვეს ერთ შეცდომას. დაირღვა ეხლა აქ სახე. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ყოველთვის გადათვალეთ ხოლმე, გადათვალეთ თვლები, რომ არ გამოგჩეთ, გადახედეთ წინათლებს, როგორ მოგხსოვეთ, მე ხლა აღარ მოვარღვევ იმას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას მე თქვენ საჩვენებლად ვაკეთებ. ა რომ თქვენ გაჩვენოთ იმის შეცდომები და ის დარღვევები თუ აი წესები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. აი ნახეთ, აი ესეთი ულამაზესი გამოდის. ა შემდეგ ლურჯი თვალი ლურჯი და აი მოведით აქ ფორთოხლისფერი ჩავურთოთ. ძაფები ქვევიდან უნდა იყოს გადაჯვარედინებული აუცილებლად. უნდა გადააჯვარედინოთ და აი უნდა გადასდოთ, გესმით? აი გადააჯვარედინოთ კიდე, კი არა. აი ესე რომ გადადებული იყოს, აი ამ ლურჯ ძაფზე რომ არ მოხდეს ა ცლების გაყופה და სივრცე შუაში. ესე აი ნახეთ. ნახეთ შემოგელოთ. აი ასეთი ძალიან ძალიან ლამაზი, აი შეიძლება ითქვას მე ჟაკარდი ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს. მაძლევს თავისუფლებას, რომ ჩემი ფანტაზია გამოვიყენო. ესმით ქსოვის დროს ჩემი ფანტაზია ჩემი მხატვრული ფანტაზია, ჩემი აი რო იტყვიან გემოვნება, ჩემი გემოვნებით ჩავრთო ეს საფები, როგორც მინდა, ისე რანაირათაც მინდა. აი აი ესი გამოიყურება ჟაკარდის ორნამენტი. დღეს გასწავლეთ და გაჩვენეთ და შეცდომებიც აი აქ რომ გაითვალისწინოთ რაც მოხდა აი აქ ეს შეცდომა რომ გამომრჩა აი ამ ადგილზე ხვდებით ხო? აი ამ ადგილზე გამომრჩა და ის უკვე დაირღვა. დაირღვა სახე. და ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ აი ესეთი შეცდომები, რომ არ დაირღვეს სახე ორნამენტის და აი ესეთი ლამაზი იყოს მთლიანობაში. ეს არის ძვირფასი ნაკსოვი გაითვალისწინეთ. ძალიან შრომატევადია. მე დაგითხრათ, რამდენადაც რთულია, ხო? ეს ძაფების გადაადგილება, ძაფების ჩართვა, თან ფანტაზია, თან თქვენი ის გემოვნებაც უნდა გამოიყენოთ. აი, იცით რა არის, კიდევ შეგახსენებთ, ერთადერთი სირთულე რაც არის, ეს არის ძაფების აი ახლართვა, ჩახლართვა. აი, უკვიდან მინდა გაჩვენოთ ახლა უკანა მხრიდან, აი ესე სამუშაო მხარე, აი ესე გამოიყურება სამუშაო მხარე. ნაქსოვის. ძალიან თბილი ნაქსოვი გამოდის. ძალიან ა ეს არის პირდაპირ ფაქტიურად ორმაგი ნაკსოვი გამოდის აქედან აქედან აი ესენიც ათბობს ეს გადადებული ძაფი და აქედან ხო ეს ნაკსოვია ხო აი ასეთნაირად დასასრულს მივახოვდა ჩვენი ეს გაკვეთილი რომელიც მივუძღვენი ჟაკარდის ორნამენტს გაჩვენეთ როგორი ხსოვება გაჩვენეთ გაგაფრთხილეთ კიდევაც აი რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება და რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებულ ქსოვას, საინტერესო ფანტაზიებს, კრეატიულობას და მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საინტერესო ვიდეოები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მოწონებაც. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და ლაიქეთ. ეს იქნება მეტად რა ვიტყვი სამოტივაციო ჩემთვის, მოტივაციას ამიმაღლებს, რომ უკეთესი და უკეთესი ვიდეოები დაგიდოთ და გაჩვენოთ. მომავალ შეხვედრამდე